Mom, nataka kwenda shule lakini sina penseli na bairo. Hauna penseli hata na bairo nilikununulia last week ziko wapi? Zimepotea. Ulipoteza? Ah ah, zilipotea. Zinapotea acha ziko na miguu. Hapana. Haya. Niletee hiyo marker pen pale kwa hiyo meza. Sawa. Niweke hapo hivyo alafu simame pale. Haya, eh, maka penipotee. Mbona hiyo ipotee? Hakuna ilipotea. Sasa hiyo yako ilipotea aje na mbona hii Sijui. Enda tafuta, enda, enda utafute hiyo yenye nilikununulia last week. Ulete Alafu ndio nikununulia ingine na nakaa uliibiwa, mbona uibiwe? Wewe uibe pia ya mwingine eh, juu yako iliibiwa, wewe enda pia iba ya mwingine. Mama yako ako na pesa, si ndio? Ako na pesa sana ya kununua zingine. Wenda shule, enda